és el dia de la Magdalena i hem vingut així a Castelló a celebrar-ho. I ens hem fet tot, tot el recorregut de la romeria de la Magdalena, des de la plaça Major de Castelló fins a l'ermita, hem estat caminant, hem pogut conversar, disfrutar amb la gent i realment ha estat un trajecte, un trajecte molt bonic. Ja estem aquí arriba en l'Ermita compartint amb el poble. Vos desitgem a les castellonenques i als castellonencs unes bones festes.